देख के दंग रह जाएगी कुछ ऐसे करे हुए काम तेरे साथ कैसे घूमने जाऊं दोस्तों साथ निकलती है शाम कहती यार तू है कौन मैंने कहा बस जहाँ किसी की चलती नहीं वहाँ हमारा चलता है नाम